يخبرونك بأنه من جد وجد ومن زرع حصد ومن طلب العلا سهر الليالي ومن سار على الدرب وصل لكن أحدا لم يخبرك بأن من سار على الدرب تعثر وسقط تألم ونهض كبد اليأس وحارب ثم مشى بالعزيمة وظن بالله خيرا